the tears. 心は波に溶け込んだそこに耐える幾千のことだまぼくの居場所はここなの果てる空はもう遥か遠くへとなくした想いを集めた船は一人降りたままたたたずんでる単調な存在理由を だか揺れる僕のそばで今もいつまでも夢見てた海の青消える星のように儚くわめきの足の跡空が われて光差し込むように僕に手を差し伸べてた君の声はそう優しさに満ちた、oh oh、なくした思いを集めた船は風を受けて進むだけの定め簡単な存在理由を てくれた君の言葉胸に秘めていつまでも夢見てた空の青そこにあった希望 いつまでも夢見てた空の青そこにあった分を